يتضربوا مني راح يشوفوني متباعد سامر لمن يهجم يكسر راسك مو بساعي حاول تدناني حاول تدناني حاول تتقرب لي راح تتعود على افعالي انا كل ما اقول بطل تشيل يطلع خصم على بعد ميل يركض نحوي كانه بوت ما يدري اسطورتي تجيب وانا كل مرة بستعمل فكرة الخصم اللي يطلع راح تكره واقسم راح يطلع صندوق اللوتا ونرجع نحفر قبره بوي لا لا لا لا لا لا لا لا ما تقدرولي لا لا لا لا لا لا لما نفرط طولي كل مرة يجون يرمون مصايب ارجع حصدها كاني بوفون لا لا لا لا لا لا لا لا ما تقدرولي لا لا لا لا لا لا لما نفرض قولي كل مرة يجون يرمون مصايب ارجع اصدها كاني بافون كاني بافون